Esto que estás viendo es un vídeo en tres dimensiones. El mismo que se va a utilizar también en el curso de trading técnico que se va a impartir en el mes de agosto. En ese curso vamos a dar cuatro temarios fundamentales para los operadores intradiarios. La exploración de valores, ¿eh? donde se van a aplicar eh, patrones alcistas y bajistas para determinar eh, valores, para abrir posiciones largas o cortas, en más de 4.000 valores en todo el mundo. El segundo día vamos a impartir eh, formación sobre el uso del Advanced Get, la carga de datos y el uso de las herramientas de autor. El tercer día vamos a hablar sobre las, el candlestick, sobre las velas y cuáles son las, eh, las pautas más aconsejables para poder aplicar dentro del mercado intradiario eh, las, eh, el candle que da mm, dentro de esas 60 figuras señales de giro de, movimiento. Y el cuarto día vamos a impartir conocimientos sobre la gestión de cartera, que dentro de un perfil intradiario, desde tick trading, day trading, scalper, swing trader, eh, overtrading, tiene un concepto totalmente diferente. No se puede aplicar los conceptos tradicionales de análisis técnico dentro de los mercados intradiarios. Es un curso realmente interesante para realizarlo ahora, en este verano. ¿De acuerdo?